哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈，饮饮杯剩嘅。 哈哈哈！哈！哈！哈！哈！饮杯，成嘅，成嘅。我不怨天，不由人，只有自己偷偷啊，自怨啊。 哈哈哈！哈哈，波姑，我嘅心肝宝贝盼林妹前世，哎呀，江峰先生你嚟咗咩？哎呀，你唔好黑我啦，我知道对你唔住所，以今晚特来见你一面啊。笑话，我点敢得罪你啲贵客啫？你以后唔好叫我波姑啦，因为人人改口叫我做花街点婆啦，哈哈哈！哈。 心知你就似惊啊，于心啊甜啊。我姑。前晚你又俾兜大班周揾咗去饮花酒，我谷精上脑，知唔你好丑，上咗你个梅先啫，唔好扭，我拉你话返靓堂眉先。 今晚我拉你墩轮补翻数快的嚟俾我补翻些咁。